essencialmente em alguns pilares estratégicos, nomeadamente o networking. Gostamos muito de ligar pessoas, ligar empresas. Nós acreditamos que a união tem um potencial muito grande e por isso organizamos muitos eventos de networking com vista a que as pessoas, as empresas se possam conhecer e possam trocar ideias, possam trocar conhecimento, possam produzir novos conhecimentos, novos negócios em conjunto e por aí adiante. Também apostamos na, no desenvolvimento do comércio bilateral entre Moçambique e Estados Unidos. É, gostamos de cada vez mais promover exportações americanas para Moçambique, mas muito mais gostamos de promover